કરે છે આજની એક મસ્ત ચાકતા જેવી એક વાર્તા એક એક બહુ મોટું જંગલ હતું એ જંગલમાં એક હંસ અને કાગડો રહેતો હતો આમ હંસ બહુ આમ સારું કામ કરે અને કાગડો તો બહુ ગંદુ કામ એ કરે એક દિવસ એ હંસ આમ મોટા ઝાડની ઉપર રહેતો આમ બેઠો શાંતિથી તો પછી એનો મિત્ર કાગડો પડાઈને ત્યાં બેઠો બે વાતો કરતા હતા અને એમાં જ વચ્ચે એક શિકારી આવ્યો શિકારી આમ નીચે બેઠો એને એનું ટિફિન ખોલ્યું એને થોડુંક આમ ખાધું અને ખાઈ લીધું એનું ટિફિન એને મૂકી દીધું અને એમાં તો એને મસ્ત મજાની એને તો ઊંઘાવા આવવા માંડી હંસની નજર નીચે પડી તો પછી એને એવું લાગ્યું કે આ બિચારાની ઉપર છે ને આમ બહુ બધો તડકો પડે છે સુરત દાદાનો તો પછી હું મારી મોટી પાખો આમ ફેલાઈ દઉં એવું એને વિચારીને તરત એને એની મોટી પાખો આમ ફેલાઈ દીધી તો પછી એ તો કાગડાને ન ગમ્યું તો પછી તો પછી એ કાગડાએ એ હંસને એવું કીધું કે હંસ તું જોતો આ શિકારી છે જો શિકારીને ઉપર એના મોઢા ઉપર ટળકો પડે તો પછી એ તો ભલે પડતો એ પડશે તો પછી એ તો જતો રહેશે એટલે આપણે બે બચી જઈશું તો પછી હંસે કીધું કે હું તો નહીં કરવું તારે જે કરવું એ તું કર હું જેવું કરીશ એવું મને તું કરવા દે તો પછી એક આગળ કીધું કે તારે જે કરવું એ તું કર હું તો જોજે એ શિકારીને હું તો ભગાડી દઈશ એવું એને કીધું અને એટલું કહીને એને કા કા કા કા એવું એને બોલવાનું ચાલુ કર્યું અને એ હંસે એની મોટી પાખવાન ફેલાઈને રાખી ઓલા કા કા કા કા એટલું જોરથી કર્યું તો પણ તો પણ શિકારી ભાગ્યો નહીં તો એને એ કાગડાને તો બહુ બધો એને તો ગુસ્સો ચડ્યો અને એને કા કા કા કા એ બોલ્યું અને એના ઉપર અને શિકારીના મોઢા ઉપર એને છી કરીને એમ એમ ઉડી ગયો અને પછી શિકારીએ આમ કર્યું તો પછી એને તો આમ ભીનું ભીનું લાગ્યું તો પછી એવું કીધું કે આ શું છે અને પછી એને તો જોયું કે ત્યાં તો છી છે આ કોણે કર્યું તો પછી એક એને ઓમ ઉપર જોયું તો પછી ઉપર જોયું તો ઉપર તો હંસ બેઠો હતો અને તો બી એ શિકારીને એવું લાગ્યું કે આ હંસને જ લાગે છે મારા મોઢાની ઉપર એને જ લાગે છે છી કર્યું છે તો પછી એને જોયું તો પછી એક જ ઝપાટમાં એના તીર માર્યું હંસ ઉડે એના પહેલા એને તો તીર વાગી ગયું અને તરત જ એ ત્યાં મરી ગયો એટલે તરત જ એ આમ નીચે પડી ગયો નીચે પડ્યો અને તો પછી એ શિકારે કીધું કે હાસ આજનું શિકાર જ મને મળી ગયું એમ કહીને એને એને ઉઠાયું એનું નાસ્તા એનું ખાવાનું એને આમ ઉઠાયું અને તરત જ એમ જતા રહ્યા વાર્તા પૂરી આ વાર્તામાં શું સમજાય કે આપણે જે પણ સારું કરીએ અને એ બીજા લોકોને ન સારું લાગે એ એ લોકોની દોસ્તી ન કરાય અને જે પણ આપણે સારું કરીએ અને બીજા લોકોને સારું લાગે એ લોકોની દોસ્તી કરાય વાર્તા પૂરી હમે હે હીરો